बसमीम असलकुम हाजरीन कराम पिछली नसीस में जहाँ से हमने शुरू किया था वहीं से हम आपको आगे हम आगे बात करते हैं अकाउंटिंग के सिलसिले में यहाँ पे दिलचस्पी बरकरार रखने के लिए एक तो वाक़ जो मेरे अपने दौरे मुलाजमत में पेश आए ऑडिट के सिलसिले में वो बयान करना चाहता हूँ अब यहाँ पर यह है कि एक मामले में एक साहब से बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि जी साहब मुजम्मिल साहब आप अपने दौर के वो बयान जो बाक़ात बयान करेंगे तो ये इसमें ये होगा कि आप ज़ाती तशहर कर रहे हैं लेकिन इसमें ज़ाती तशहर नहीं बल्कि मालूम के लिए कि <clears throat> इससे एहसास जिम्मेदारी के बारे में मालूम होता है अखलाक के बारे में मालूम होता है और लोगों का मिजाज भी मालूम होता है अब इस सिलसिले में मैं <clears throat> अशफाक अहमद साहब के मिसाल आपको पेश करता हूँ पीटीवी पे एक ज़माने में जाविय कलाम से एक प्रोग्राम शुरू होता था जो अशफाक साहब <clears throat> किया करते थे उसमें वो अपने छोटी से एक नशिश होती थी और उसमें वो अपने दौर के वाक़ जो है वो बयान करते थे वह अपने हैं दूसरे <clears throat> लोगों के हैं वो ममालिक के बारे में है वो ये बताते थे कि देखे ये ये होता है तो उन वो प्रोग्राम इसलिए उनका मकसद ये था कि साहब लोगों में ये मालूम हो कि साहब लोग क्या कर रहे हैं और हम उससे क्या सबक उन वाक्यात से ले सकते हैं अब उनका ये मकसद था उसी को मैंने सामने रखकर मैं आपसे जो है <clears throat> एक बात एक वाक्य में आपको सुनाना चाहता हूँ देखिए यहाँ पर दो तरह के बातें होती हैं एक तो रहे कि जो अपने मामला में बिल्कुल मुखलिस होता है और <clears throat> सही काम करता है वो ज़्यादा हेर पे आप जब बात करेंगे तो वो किसी हेर पेज की बात नहीं करेगा सीधी सीधी आपसे बात करेगा और जिसके मामला सही ना हो कुछ ना कुछ उसमें गड़बड़ हो तो वो जो भी बात करेगा वो हेर फेर के साथ मतलब घुमा फिरा के बात करेगा तो इस चीज के लिए मैं एक मिसाल आपको देता हूँ कि मेंटेनेंस <clears throat> की सोसाइटी अदन गार्डन ईस्ट वेस्ट में वो होती है तो वो मेंटेनेंस होता है कि साहब इमरान से पैसा लिया और उन्हीं के इसमें खर्चा कर दिया बिजली है पानी के के बारे में कोई खराबी हो जाए कुछ हो जाए गार्ड रखने हैं तनख्वाहें देने ये वो मसाए तो वो पैसे लिए करते बस दो ही बातें इसमें तीसरी बात तो होती नहीं है तो उन लोगों के जो, सोसाइटीज़ हैं वो रात में खुलती हैं सात बजे के बाद या आठ बजे के बाद और ज़माने में मैं मलिर में रहता था तो वहाँ से पहले सदर आना सदर से वहाँ जाना फिर घर जाना तीन बजे चार बजे दफ्तर बंद हो जाए और उसके बाद कई बहुत गुजार के उनके पास वहाँ पर जाएँ तो एक सोसाइटी में मैं गया जिसकी सेक्रेटरी खातून थी अब मैंने जाके उनको नोटिस दिया कि साहब ये ऑडिट का है उन्होंने कहा ठीक है अब उनसे कहा कि आप बताएं मैं कब आऊँ उन्होंने कहा कब आने की क्या बात है कल क्यों है आज ही लाओ भाई साहब सब हिसाब किताब सामने रख दिया अब दो तीन घंटे लगे हमने देख लिया तो उससे मैंने अंदाजा लगाया कि कितनी जिम्मेदारी है तो इसी तरह हमें अपने जिम्मेदारी को पूरा करना चाहिए तो ये मैंने आपको बताया दूसरा एहसास जिम्मेदारी एक, एक सोसाइटी जो दिन में वही सोसाइटी थी तो वहाँ पर हम मैं हमारे साथ सलीम अली इंस्पेक्टर भी थे बड़ा मुखलिस आदमी बहुत ही अच्छे और तजुर्बेकार थे उनके साथ हम साथ साथ जाते थे तो गए वहाँ पर वो दफ्तर ग्यारह बजे खुलता था दो तीन बजे बंद हो जाता था तो खैर हम गए उनसे मुलाकात हुई नोटिस दिया उन्होंने कहा कि जी साहब आप दो रोज के बाद आ जाए ताकि हम अपने सब चीज़ें सेट करके रखें ताकि आपको कोई तकलीफ ना हो अब फिर हम दो तीन दिन के बाद ग्यारह बजे पहुँचे साढ़े ग्यारह बजे हमारे वहाँ दफ्तर बंद है तो हमने कहा देखो लोग ऐसे चक्कर देते हैं आते नहीं बुलाते हैं तो थोड़ी देर में एक टैक्सी आके रुकी उसमें से सब सेक्रेटरी साहब उतरे और फिर उसके बाद उन्होंने माजरत की कि हमने दफ्तर दफ्तर नहीं खोल सके उसकी बुनियादी वजह यह है कि मेरे बेटी का आज इंतकाल हो गया अब उसको तफ्तीन के लिए हमें जाना है लेकिन आपसे हमने वायदा किया था इसलिए बस सब छोड़ के आपके पास आए अब आप बताएं बैठना चाहते हैं तो खोलते हैं नहीं तो आपकी इजाज़त हमने कहा नहीं नहीं आप पहले जाएं ये है एहसास जिम्मेदारी तो ये मैं इसलिए बताता हूँ कि इसमें सबक है हमको सबक सीखना चाहिए हर शख्स सीखने के बाद ही तो आगे बढ़ता है तो इसलिए मैंने एक वाक्य आपको ये मैंने आपको बता दिया इसके बाद में फिर हम आगे इंशाल्लाह इसी तरह सिलसिला जारी रखेंगे और आपको पसंद आए तो आप बता दीजिए नहीं पसंद आए तो आप अपने राय का इजहार कीजिए ताकि अगर ये सिलसिला रखें या इसको ना रखें अब आइए अकाउंट की तरफ से मैंने आपको जो बैलेंस शीट दिखाई थी चार्टेड अकाउंटेंट की वो तो सिर्फ मैंने टाइटल दिखाया था लेकिन मैं आपको उसकी तफसील दिखाता हूँ देखिए ये आपने देख लिया कि ये चार्टेड अकाउंटेंट की बैलेंस शीट है अब मैं आपको देखिए ये इनकी रिपोर्ट है तो हर चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है जो ऑडिट करने के बाद एक रिपोर्ट भी शाय देता है जिसमें वो सोसाइटी के मामला के बारे में बताता है कि हाँ साहब ये हमने कानून के तहत इस सोसाइटी को हमने चेकअप किया इसके तमाम हिसाब इसी पेमेंट सब हमने चेक किया सब सही है अगर कोई छोटी मोटी खराबी है तो वो उसको सही करवा देते हैं लेकिन अगर कोई बड़ी है तो इस रिपोर्ट के अंदर लिखने लिखते हैं तो ऑडिटर का काम है जहां ऑडिट करने जाएं चार्टेड अकाउंटेंट के आपके सामने बैलेंस चीज पेश की जाए तो आप पहले रिपोर्ट पढ़ें कि कहीं इसमें कोई इन्होंने कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं लगाया अगर लगाया है तो उस ऑब्जेक्शन को आपने जहन में रखना है इसके बाद देखिए ये है बैलेंस शीट अब इस बैलेंस शीट में आपको लाइबिलिटीज असेस्ट के बारे में बताया कि सोसाइटी के जिम्मेदारियाँ क्या हैं और उनके असर उनकी जायदादें कितनी हैं इसकी तफसील ये बैलेंस शीट के अंदर आती है बैलेंस शीट का मतलब ये है कि साल भर जो भी काम आपने किया है जिन जिन हेडों में किया है तो पिछले जो है जैसे काशा फलाम में पिछली मत तो आपने कहा कि हमने पाँच लाख रुपए छः लाख रुपये वसूल किए इस साल आपने अगर एक लाख किए हैं तो पिछले अकाउंट वो भी दिखाएंगे और इस साल का दिखाएंगे कि पिछले ये था इसी तरह सिलसिला चलता है इसी तरह इन ये देखिए आप ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर है इसका मतलब यह है कि इनकम के माने आमदनी और एक्सपेंडिचर के माने खर्च और पेमेंट और एक्सपेंडिचर में फ़र्क है आमदनी में और रिसीप में फ़र्क है रिसीप मैंने अपना पैसा वसूल किया इनकम के माने आपको आमदनी हुई पेमेंट के माने यह कि अदा किया और एक्सपेंस माने आपने खर्च किया तो इस सिलसिले में ये है और इसके ये रिसिप ये रिसीप पेमेंट है कि ये दिखाया जाता है कि कैश बुक में पिछले वो क्लोजिंग बैलेंस जो था वो ओपनिंग में वो दोनों बराबर हैं क्लोजिंग भी दिखाएंगे और साथ ही साथ साल भर में जो रिसिप्ट हुआ वो दिखाएंगे और साल भर में जो पेमेंट हुई वो दिखाएंगे अब आइए सम अभी हमने आपको जो है ट्रांसफर तक आपने बता आपको ऑफिस एक्सपेंसेस के बारे में भी हमने आपको वजाहत कर दी थी डॉक्यूमेंट चार्जेस मतलब ये कि जो मेंबर कोई आता है ट्रांसफर के लिए किसी के लिए तो अब उसको बहुत सारी चीज़ें उसको वो उसके पास नहीं होती बना के देना होता है वो कहता है कि बाद मैं नहीं कर सकता किसी को नहीं मालूम होता है कि भाई आप बनाते तो आपने कलर से जो वो मेहनत करता है उस मेहनत के वो पैसे जो है डॉक्यूमेंट्स के वो लेते हैं सबसे नहीं जो कहता है कि साहब बना दें अच्छा उसके बाद यह आ जाए साहब बाउंड्री वाल देखिए बाउंड्री वाल हो या आपके तरक्याती काम हो सड़कें बनाना हो पाइप आपके पाइप पानी की डालनी हो निकासी की डालनी हो ज़मीन को हमवार करना हो प्लाटिंग करना हो ये एक ही चीज़ है अब इसमें जो है हम पहले भी आपको मैं वजाहत कर चुका हूँ कि ये याद रहे कि इन कामों के लिए आपको के लिए के जो रूल्स हैं जो तरीक़ेकार हैं वो अपनाना आपके लिए लाजमी है तो उसका पहला काम यह है कि आप चूंकि इसमें करोड़ों रुपए खर्च होते हैं तो आपको एक कंसल्टेंट सिविल कंसल्टेंट इंजीनियर को अपॉइंट करना लाजमी है और उसी के हिदायत के मुताबिक आप सारे काम करेंगे और आपको जो जो बताएगा अब पेमेंट साइड में जब चीज़ आएगी तो फिर हम इसकी पूरी वजाहत करेंगे लेकिन जो पैसे आप ले रहे हैं बाउंड्री वाल के सिलसिले में तो उसका तरीका यह है कि शुरू में यह था आपके कि साहब आपने अगर ज़मीन की कीमत जो है एक जो टोटल लगाते थे कि साहब छः लाख है या आठ लाख रुपए उसकी कीमत आएगी उस जमाने की बात कर रहा हूँ तो उसको चार किस्तों में कर दिया करते थे कि एक किस्त में वो पैसे वो अदा कर दें ज़मीन के इसी तरह तरक्याती कामों के लेकिन उसका ये है कि पहले आप वो लगाएंगे जो वो आपको जो है कंसल्टेंट इंजीनियर है वो आपको बताएगा कि बीस एकड़ ज़मीन है या पच्चीस है पचास है तो आपको बताएगा इतने ज़मीन पे जो है इतना खर्चा आएगा या मिसाल के तौर पे दो करोड़ रुपए खर्चा आएगा तीन करोड़ रुपए तो वो जितने आपके जब वो पूरा चेक हो गया उसके बाद में जो आपके मम्बरान हैं उन मम्बरान पे वो पैसा तकसीम करते हैं कि फीगर्स के हिसाब से इससे कितने पैसे लिए जाएं ये तरीका है लेकिन वो पहले तो सब करते थे तरीके से लेकिन आजकल जो है ऐसी अलग पैसे मांग लेते हैं साहब इतने हज़ार दीजिए इतने हज़ार दीजिए इतना बकाया अरे कैसा बकाया भाई वो तो बताओ कि आपने फिक्स क्या किया था चार्टेड अकाउंटेंट यही करते हैं कि भाई आपने किसी चीज़ के बाउंड्री वाल का आपने कहा जी साहब जी हम ये पी जो है बीस रुपये गज के हिसाब नहीं तो भाई टोटल कितना आपका बाउंड्री वाला बना रहे थे उसमें कितना खर्च आपको पैसा लेना था आप कितना पैसा ले रहे तो वो फिर हिसाब लगाते हैं वो लगा देते हैं कि साहब इतना हर एक को मिलना था तो उसने इतने पैसे दिए इतने लिए ये तरीका होना चाहिए और ये सही और इंसाफ का तरीका है <clears throat> इसको मद्द नज़र रखना चाहिए इंटरनल डेवलपमेंट के जो के बारे में मैंने ये आपको बताते बाउंड्री वाल ये सोसाइटी की जिम्मेदारी है बैरूनी अखराज का सिर्फ आपने पैसे लेने के लिए नहीं जो आपको बताया कि इतने पैसे हमें चाहिए आपके बाहर की सड़कें बनाने का बाहर बड़ी बड़ी पाइपलाइनें डालें निकासी की डालें ड्रेनेज वो, वो का पॉइंट बनाना है उसके जो हक है वो वो मांगते हैं वो आपको उनको देना है जो वो कहेंगे वो आप अपने मेबरान पर फिक्स करके उनको अदा करेंगे लेकिन ये दोनों काम जो है ये सोसाइटी को खुद करना है बिजली भी खुद ही लाना है पानी लाइनें तो सब वो लोग डाल देते हैं लेकिन उनसे कनेक्शन लेना आपकी जिम्मेदारी जैसे बता दो वाटर कनेक्शन है सीवरेज है सारी जिम्मेदारी जो है ये सोसाइटी की है अब इसमें यह होता है कि बाज़ वक़्त ऐसा भी हो जाता है कि सोसाइटी के पास पैसे नहीं होते उसको खर्चा करना है या देना है कुछ मामला हैं ऐसे तो वो जो है अपने ही मेंबर से पैसा बतौर कर्जा ले ले सकता है और फिर उसके कार है उसको बाकायदा कमेटी में पास होंगे वो के कितने पैसे लेना है ये पैसे कब देना है किस तरीके से देना है क्या वो इस बात को मंजूर करता है ये लिखत पढ़त के साथ आपने कर्जा लेना है और उसी हिसाब से वापस लेना है तो ये बैलेंस शीट का अमाउंट हो जाता है फिर इसमें दिखाना पड़ता है कितना पैसा लिया है हर साल इतने पैसे अदा कर रहे हैं ये दिखाना ज़रूरी है अब हो गया यह तो साहब रिसिप्ट की बात इसमें भी हमने आपको जो जरूर चीज़ें थी वो हमने आपको बता दी अब आइए आगे आप अब अब हम यहाँ कहते हैं ऑफिस रेंट अपने सोसाइटी के तो अपनी तो जो चूँकि बनी भी नहीं होती तो किराए पे लेते हैं अब सवाल ये है क्या आप किराए पे ले रहे हैं तो उसका पे तो एक माहिदा होता है कि भाई क्या महीना आप कितना किराया आप, आपको देना है कितना आपको एडवांस देना है उसकी लिखत पढ़त होगी बाकायदा उसको आप जो है कमेटी में पास करेंगे और फिर हर महीने जो पैसे देंगे उसके रसीद आपको देंगे बाकायदा चाहे आप कैश में लें चाहे आप चेक के ज़रिए लें ये एक तरीका है इसको आप देखना है कि इन्होंने बाकायदा कैश बुक में इसकी एंट्री की है लेजर का खाना लेजर में मैंने आपको बताया कि हर एक अकाउंट के अलग अलग गाने हो वो होते हैं उसमें अलग अलग लिखा जाता है बारह महीने का एक चार्ट बना लिया आपने रेंट का आपने अदा कर दिया किसी वजह से यह है कि आप दिसंबर में आपको पैसे अदा करना है आप नहीं करें अगर आपने चेक दे दिया और वो चेक जो है दूसरे जुलाई अगस्त में चला गया तो वहाँ आपने आपके पास से तो पैसे निकल गए वहाँ आप लेकिन वहाँ से नहीं निकले तो कैंसिलेशन के ज़रिए ये काम किया जाए इसका तो है आपका ख्याल रखना है फिर इन इसके भी जो ज़्यादा से ज़्यादा हेड के बारे में मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूँ कि आज में आपके इल में हर बात आ जाए और सहूलत से आप काम कर सकें उम्मीद है कि मेरी एक काविश आपको पसंद आएगी अगर पसंद आए तो आप सब्सक्राइब के कीजिए क्लिक कीजिए ताकि ये बर वक्त मेरी मालूम आप तक पहुँच सके असलकम वालेकुम ला वरकू